morning. Good morning, good afternoon, good evening. Okay, dito sa Mike Abe Opinions sa YouTube channel and Facebook page. Huwag kayong makalibot, mag-follow at mag-subscribe magtulungan tayo. Di ba? Importante yan. Well, unahin natin magandang balita na ngayon pa lang ay ating pasalamatan dahil naging matagumpay at nakatulong ng malaki ang Philippine team na ipinadala ng ating Pangulong Marcos dun po sa Turkey, dun po sa biktima ng earthquake na halos aabot na yata ng 50,000 ang mga namatay doon kasi napakalakas ng earthquake. Nasundan pa ng isang kahapon na Another earthquake dun sa kabilang side naman. May namatay din. Grabe talaga ho karahas ang nangyari doon. At ang Philippine team, malaki po ang naitulong doon. Kasi po ang latest report, anytime itong linggong ito or next week, pinaka-late na, baka bumalik na ng bansa. Dahil halos tapos na rin yung operation at ginawa naman nila ang lahat. Marami silang naisalba na naitulong doon sa uh, nangyaring earthquake na yan. Isa ang Pilipinas sa international community na nagpadala ng tao doon rescue search and rescue operation. Uh, combination ito ng militar, ng Department of Health, Metro Manila Development Authority as at saka ho, ah, Subic Bay Metropolitan Authority. Kaya mabuhay ang ating mga kasamahan sa pamahalaan or mga Pilipino na nagbuwis ng buhay doon 24 hours na operation kahit malamig, kahit napakahirap mag-rescue sa mga biktima ng earthquake ay ginawa para makatulong. Mabuhay po kayo at kinararangal namin nating mga Pilipino dapat dito at sa abroad ang ginawang yan ng ating Pangulo at pagsisikap ng ating mga tauhan, ng ating mga kasamahan sa gobyerno, mamamayan, doon sa pagsalba ng buhay. Okay? Yan ang good news. Pangalawang balita, nako ito baka hindi nyo magustuhan pero tayo magagawa, kanila yan eh. Yung pong ICC, International Criminal Court na kontrobersyal, ay at mga at prosecutor nito hindi po pinagbigyan or hindi po tinanggap ang apila ng Philippine government na sila ay huwag magsagawa ng investigasyon. Kasi ang nangyari po dyan, nag-decide sila na tuloy ang mga prosecutor nila para mag-imbestiga <clears throat> sa human rights violation dito sa ating bayan sa nakaraang administration. At dahil dyan, nag-apila ang Philippine government sa mamagitang po ng Solicitor General natin si Secretary Guevara diyan sa desisyon ng ICC. Pero ni-reject. Anong ibig sabihin nito? Itutuloy nila. Yan ang ating aabangan. Anong gagawin nila rito at paano tatanggapin o ayaw man tanggapin ito ng Philippine government? Ilang beses na sinabi ng Pangulong Marcos na wala silang jurisdiction. Sinabi rin ng DOJ na mahirap silang gumalaw dito dahil walang makikipag-coordinate na ahensya ng pamahalaan dahil hindi nga sila tinatanggap. Pero itutuloy pa rin. So, abangan natin kung paano mangyayari dito. para magkakasubukan. Nagdesisyon silang ituloy, nag-apila tayo, binaliwala, tinanggihan yung apila. So, abangan natin kung ano ang susunod sa mga darating na mga pagkakataon. Okay, sunod na ating pag-usapan, huwag kayong magsawa rito kasi may mga biktima at mahihirap ang biktima. Overseas Pilipino ang uh, workers ang karamihan dito. Yun pong alleged scam na kinasasangkutan ni Luis Manzano. Alam nyo, hindi ko naman sila tinuturuan. Observation lang ito at opinion, interpretation. Tingin ko kung si Luis Manzano ay voluntaring sumurrender sa NBI at sumailalim siya, nagpasa ilalim sa investigasyon ng NBI, palagay ko mababawasan yung galit ng mga investor. Palagay ko mas makakakuha siya ng suporta sa taong bayan dahil nagpakalalaki siya at hinarap yung akusasyon sa kanya. Palagay ko mas maganda yon. E eh, kaso hindi po niya ginawa eh. Dalawang beses siyang sinomon, binibigyan siya ng pagkakataon ng NBI na umarap sa investigasyon, tinanggihan niya. Tapos ngayon humingi pa ng another 15 days pero hindi naman pinagbigyan, one week na lang. So after one week, tatanggihan pa rin niya. Kasi hindi ko sinabing yun ang dating pero maaring isipin ng taong bayan, especially ang mga biktima, guilty siya kasi ayaw niyang humarap sa investigasyon. Kasi ang Tingin ng taong bayan, kung wala kang kasalanan, taas noo, haharapin mo ang akusasyon at wala kang problema. Pero bakit ka umiiwas? Malinaw na pag-iwas yun eh. Sinomon, ayaw makipag-coordinate, ayaw hindi dumating. Pagbo-volunteer, hindi rin ginawa. Nakita nyo yung Bong Navarro case? Mabigat yun, rape case yun. Non-bailable offense din yun. Pero lalaki yung tao. Hinarap. Voluntaring humarap sa NBI Nagpasa ilalim siya sa investigasyon ng NBI. Nakulong ng ilang araw o ilang silang sandali. Pero nung mag-appeal siya sa korte, pinayagan siyang makalaya. Matapang niya hinarap yung kaso. May kaso siya ngayon pero malaya na. Eh si Luis Manzano magkakakaso pero nakakalaya. Hindi siya sumailalim sa investigasyon. So, respeto lang. Hindi ko sinabing uh, hindi kita inuhusgahan. Nasa inyo kung anong gagawin mo. Pero yung kaisipan ng taong bayan at ng channel na ito, na ang pag-iwas mo yan hindi makakatulong sa iyo. Ang perception ng tao, guilty ka kasi umiiwas ka sa investigasyon. Okay? Good luck. Pati doon sa mga complainant. Padami ang complainant, hindi lang 50. Maraming OFW yung uuwi sa darating na mga araw. At maghahabol sila, hanapin ang kailang pera nawawala. Kung sino man ang mga sangkot at kasapakat ni Mansano, lahat kayo mananagot. No one is above the law. Lalo na ito, may complainant, hindi chismis, hindi haka-haka, lumuluha ang mga biktima. Napakaraming milyones, hindi lang 1 mil, hindi lang 100 milyon ang perang hinahanap dito. Malaking pera po. Okay? Ah, sige. Magandang balita naman, internet connection ng ating bansa ay lalakas na. Yan ho ang tiniyak ni Pangulong Marcos. Matapos yung mga businessman sa Singapore na kanyang naunang kinausap ng siya magpunta ng Singapore ang ating Pangulo na kumbinsi palakasin ang internet connection dito sa ating bansa sa pakipag-ugnayan sa kanilang local counterpart dito, uh, mga negosyante. So, napakaganda balita. Merong tinatawag na fiber ah, optic, ano ba yan? Broadband network. Ayan. Palalakasin yung ICT solution or yan yung company. ICT solution na tutulong para internet connection sa Pilipinas ay lumakas. Ang gandang balita niyan, di ba? React at comment po kayo negative positive na balita tinatalakay natin dito dahil wala naman tayo kinakampihan dito kung hindi yung katotohanan. Itong controversial na RCEP, yung Regional Comprehensive Economic Partnership, talagang pinangatawan na ni Amy Marcos, kapatid ng Pangulo, na hindi talaga siya sumuporta rito. Kasi sabi niya, after nung magkaroon ng voting kahapon, natalo siya. Panalo yung pumabor. Sabi niya, hindi ako nakumbinsi sa paliwanag ng mga sponsor hindi rin daw siya nakumbisi sa paliwanag ng economic manager ng ating Pangulo doon sa kanyang pagdududa na posibleng maapektuhan ang local producer, local farmers sa pagpasok ng mga imported, import product dahil sa partnership ng iba-ibang mga bansa. Good for business, maganda raw sa ekonomiya, pangkalahatan, yan ang paniniwala ng Malacanang. Pero ang paniniwala ng kapatid ng Pangulong si Senator Aime, hindi ganon. Kaya pinanindigan niyang hindi sumuporta at Nagtry siya, nakumbi, ma, makumbisi siya, pero hindi daw humakumbisi siya sa paliwanag ng mga sponsor at ng mga manager. Ang galing, ano? May paninindigan yung ali. So, tingnan natin. Pero tuloy na yan. So, wala tayong magagawa. Itutuloy yan. Abangan lang natin. Ang sabi nga ho ni Senator Aime, i-monitor natin mabuti kung ano ang epekto nito. Kung nagkamali siya, aaminin niya. Kung nagka, nagkatotoo yung kanya sa pantaka na baka makaapekto, ay di abangan lang natin. Maganda naman yung may ganyang pagpipilian tayo pagdating ng araw. Di ba? Mag-comment at react sa bagay na ito at lahat ng ating pinag-usapan. Huwag kayong mawawala sa channel na ito. Magsama-sama tayo mula noon, ngayon at sa darating na mga panahon dahil totoo ang pinag-uusapan dito. Thank you po.